Hola, soy Tabata de Identifico Narcisista. El capítulo de hoy es sobre los monos voladores y los Golden Childs, o el escuadrón de monos voladores, para los que no entiendan qué es un Flying Monkey. El término de Flying Monkey viene de la película de El Mago de Oz. ¿Se acuerdan que la bruja del oeste, cuando quiere ir a perseguir a Dorothy, manda una bola de monos voladores? a sacar la información, a ver dónde está, tal y cual, y luego regresa y le cuentan. Bueno, así funcionan los monos voladores. Son los amigos de los narcisistas, para que me entiendan. ¿Cómo funcionan estos monos voladores? ¿De dónde surgen? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, en una familia, en una familia en donde, por ejemplo, una madre tiene varios hijos, tiene eh, un hijo si tiene dos hijos, a un hijo lo va a volver su Fly Monkey o su Golden Child o su hijo dorado, por decirlo de una manera, y el otro va a ser la víctima. Va a elegir como Golden Child o bono volador al hijo que, digamos, eh, sea más maleable, más manejable, más flexible con lo que ella quiere, no la cuestiona tanto, no la reta, ¿no? En cambio van a usar de víctima al que se defiende, al que tiene un poco más de carácter y cuestiona más las cosas. Ahí surgió un pequeño monito volador. Y bueno, entre el mono volador y la madre o el padre, ¿no? Que eligió este mono volador, van a ser pedazos al otro. Otros monos voladores, por ejemplo, en la oficina. En la oficina, un mono volador va a ser, este, por ejemplo, tenemos un mega narcisista y va a tener pues a estos compañeros laborales que, son los que le van a aplaudir todo, es lo que, los que van a ir a a contarle lo que está contando la secretaria de allá, todo lo que está pasando hasta en el último rincón de la oficina. Estos monos voladores son muy efectivos, trabajan, haz de cuenta como si les pagaran por ser monos voladores, pero ni siquiera les pagan. Y el caso es que pueden ser muy peligrosos porque si tú hablas de más, casualmente criticas al master al amo de ese chango volador, y bueno, este changuito volador va a ir corriendo a, contar lo que contaste y te vas a meter en un lío. Entonces siempre calladitos, nos vemos más bonitos en el ambiente laboral, miren, a trabajar, punto, y amiguitos solamente la gente en la que ya conozcas de tiempo, porque estos monos voladores son muy muy hábiles. ¿Dónde surgen otros monos voladores? Por ejemplo, en el grupo de amigos. En el grupo de amigos de repente va a haber un, un bueno, tenemos siempre al narcisista, ¿no? Que cuando se queda solo con algunos amigos, así empieza a hacer pruebas para ver quién va a ser su mono volador. Por ejemplo, empieza a hablar mal del otro que se fue y ve si esta persona responde, hace clic con sus vivoreadas y si responde ya tiene un mono volador, porque entonces ya lo va a volver su favorito y van a volver a la otra amigo, a la otra amiga, la comidilla y, los van a, y las van a hacer añiquitos porque van a sacar la información, luego van a hacer chismes, o sea, así, se, así, se, así pasan el tiempo, así se divierten los, los narcisistas, no tienen otra cosa mejor que hacer. Pero bueno, esto es el término de monos voladores, para los que no entienden, y si oyen, oyen Fly Monkey o Golden Child, hijo dorado, todo esto es el mismo conjunto del escuadrón de monos voladores que utilizan los narcisistas para sacarte información. Y ojo, cuando hay una separación, un divorcio o una separación importante laboral, por ejemplo. Estos Flying Monkeys siempre juegan un papel fundamental, o sea, si ustedes, por ejemplo, andan con alguien, se separan y tienen un amigo en común, pongan atención porque ese amiguito en común se puede volver el mono volador de tu narcisista sin darse cuenta, porque además ya saben que los monos, este, los narcisistas saben adular muy bien a la gente, saben qué decirle para ganársela. Y si no se la ganan con choros, se la ganan con regalos y con cosas, pero las traen aquí, entonces van a, van a ser gente que van a utilizar en tu contra. Entonces tengan mucho cuidado. Y recuerden, como lo pongo en este capítulo que está aquí, cuando entren con alguien, asegúrense también de limpiar su Facebook y sus redes de estos monos voladores, porque aunque ustedes no tengan contacto con su narcisista, si estos monitos voladores siguen por allí, hmm, este contacto no se ha terminado. <laughs> Bueno, pues pónganle like a este video, compártanlo si conocen a alguien que esté siendo víctima de algún mono volador, únanse a Facebook, únanse a Twitter, me encantará verlos ahí. Identifiquemos un narcisista y paremos este abuso internacional de narcisistas comiéndose los cerebros de todo el mundo.